በደቡብ አፍሪካዋ ርዕሰ መዲና ፕሪቶሪያና በኬንያዋ ናይሮቢ የተደረገውን የሰላም ስምምነት አስመልክቶ በትግራይ በኩል ተደራዳሪዎቹ መግለጫ ሰጡ። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተካሄደው ድርድር ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን የእርስ በርስ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲያበቃ ተስፋ የሰነቀ ይመስላል። ስምምነቱ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሲዋጉ የቆዩት የትግራይ ኃይሎች ትጥቅ እንዲፈቱ በትግራይ ለሁለት ዓመታት ተቋርጠው የቆዩ መሠረታዊ አገልግሎቶች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱና ሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲገባ የሚሉ መሠረታዊ ነጥቦች ይገኙበታል። ይህንን ተከትሎ በቅርቡ የሁለቱ ወገኖች ወታደራዊ አዛዦች ኬንያ ናይሮቢ ላይ ተገናኝቶ የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ተስማምተዋል። በትግራይ በኩል ተደራዳሪዎቹና የክልሉ መንግስት በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መረጃ ሳይሰጡ የቆዩ ሲሆን ከክልሉ ተወላጆች የተለያዩ ጥያቄዎች ሲነሱ ቆይተዋል። ይህንን ተከትሎም ከተደራዳሪዎቹ ዋነኞቹ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ጀኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና አቶ ጌታቸው ረዳ ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እሁድ ህዳር 20 ቀን 2022 ዓ.ም ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም በፕሪቶሪያና በናይሮቢ የተደረጉት ውይይቶች በተከታታይ ተደርገው በስምምነት ቢጠናቀቅም መጀመሪያው ከተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ በላይ ጊዜ ወስደዋል። ጀኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ድርድሩ የተለመደውን ዓለም አቀፍ የሰላም ድርድር መስፈርት የሳተ እንደነበረና የኢትዮጵያ መንግስት መቀለ ከተማን በመቆጣጠር የውይይት ውጤቱን ለመቀየር ያልተሳካ ጥረት አድርጓል ብሏል። በፕሪቶሪያ በቆየንባቸው አስር ቀናት መቀለን በፍጥነት ለመቆጣጠር መሬት ላይ አንድ ሀቅ ለመፍጠርና የንግግሩን ከንቱ ለማድረግ ያልተነቀለ ድንጋይ አልነበረም። ከባድ የመጨፋጨፍ ጦርነት ተደርጓል። በሌላ በኩል ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከመቀለ ከወጣን የድርድሩ መንፈስ እንደሚቀየር እየነገረን ነበር። ሰራዊቱም ይህንን ያውቅ ነበር። በእነዚህ አስር ቀናት ውስጥ ከባድ የመከላከል ውጊያ ተደርጓል። እናም ተደራዳሪዎቹ ከስምምነት ላይ ሊደርሱ ቻሉት። በጠንካራ የትግራይ ኃይሎች የመከላከል ጠንካራ አቋምና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግፊት መሆኑን ተናግሯል። በጦርነቱ በርካታ ሰዎች እንደገና ተፈናቅሏል። ህዝባችንን መከላከል የማንችልበት ጦርነት ሊሆን ተቃርቧል ያሉት ጀነራል ጻድቃን ህዝቡን ለመታደግ የማዕከላዊ እዝ ጦርነቱን በአስቸኳይ ለማስቆም ወስነዋል። በዚህም መሰረት ሁሉም ፍላጎቶቻቸው አይሟሉም፣ መሰረታዊ የተኩስ አቁም ዓላማቸውን ማሳካት መቻላቸውን ተናግረዋል። አንደኛ ነገር ተኩሱ ቆመዋል። ተኩሱ ማቆም የፈለግንበት ዋናው ምክንያት ህዝባችንን ለመታደግና ወደ ውይይት ለመግባት ነው። እንዲሁም እርዳታ እንዲገባ ተዘግተው የነበሩ አገልግሎቶች እንዲከፈቱ ነው። ስለዚህ በተቀናቃኝ ኃይሎች መካከል የተኩስ ማቆም ስምምነት ለማድረግ ተስማምተናል። ጀኔራል ጻድቃን በተጨማሪም የተከሰተው ችግር በህገ መንግስቱ መሰረት ለመፍታት የተደረገው ስምምነት ሌላው የንግግሩ መልካም ውጤት መሆኑን ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው የተኩስ አቁም ስምምነት በትግራይ ለተከሰቱ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማምጣት ይረዳል ብለዋል። ተኩሱ ቆመዋል ማለት ብዙ መፈናቀልና መከራን በመጠኑም ቢሆን እናስቆማለን። ይህን ማድረግ በራሱ አንድ ነገር ነው። በረሃብና በመድኃኒት እጦት ሊሞቱ ይችሉ የነበሩ ወገኖቻችን በመጠኑም ቢሆን መፍትሄ የሚያገኙበት ዕድል ይሰጣል። ከምንም በላይ ልንገባበት የወሰነው የፖለቲካ ሂደት በታማኝነት ከተተገበረ የችግሩን መንስኤዎች በሙሉ ወይም አብዛኛውን ለማስወገድ ዕድሉ አለ። ጀኔራል ጻድቃን በበኩላቸው በአገሪቱ ካለችበት አጣብቂኝ ውስጥ እንድትወጣ የሚረዳ መሆኑን በመጥቀስ ኢትዮጵያን ካለችበት ቀውስ የማዳን አቅም አለው። ይህ ትልቅ በረከት ነው። አገሪቱ ላይ የደረሰው ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውስ እኛንም የሚጎዳ ትልቅ ችግር ነው ብለዋል። በተጨማሪም በትግራይ ላይ ተነስተውብናል ያሏቸውን ኃይሎች ለማስቀረት እድል እንዳለው በማመልከት ንግግሩ የሚፈጥረው እድል ከችግሮቻቸው በላይ ነው የምናየው ብለው እንደሚያምኑ አንጸባርቀዋል። ሁለቱም ተወካዮች በዚህ ላይ ዋናው ፈተና የኤርትራ ጦርና የአጎራባች ክልል ኃይሎች ጣልቃ ገብነት እንደሆነም አስረድተዋል። በናይሮቢው ስምምነት የውጭ ኃይሎችና ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ታጣቂዎች ከትግራይ መውጣት የትግራይ ጦር ትጥቅ ሲፈታ በተመሳሳይ ጊዜ መሆን እንዳለበት ያትታል። ነገር ግን የትግራይ ባለስልጣናት የኤርትራን ሰራዊት ግድያ፣ አፈናና ዘረፋን ጨምሮ ሰብአዊ የመብት ጥሰቶችን እየፈጸሙ እንደሆነም ይከሳሉ። ይህንን አስመልክቶ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ መንግስት በኩል የተሰጠ ይፋዊ ምላሽ የለም። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደ ትልቅ ችግር የሚያየው የኤርትራን ጦር ነው። በትግራይም ሆነ በሌላ ቦታ የሚደረገው እንቅስቃሴ ስምምነቱን የማደናቀፍ ሚና ይኖረዋል። በአፋር ክልል ሚሊሻዎችን በአማራ ልዩ ኃይል በማሰልጠን ላይ ነው፣ ለኢትዮጵያ ሰላም ደንታ የለውም ሲሉ አቶ ጌታቸው ይከሳሉ። ጄኔራል ጻድቃን በተመሳሳይ የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠረው ቀውስ ተጠቅሟል፣ ሌላውን ሁሉ አጥቷል በማለት ለሰላም ድርድሩ ትልቁ ፈተና ሊሆን የሚችለው የኤርትራ መንግስት እንደሆነም አመልክቷል። ለሁለት ዓመታት በደም አፋሳሽ ጦርነት ውስጥ የቆዩት ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች ጥልቅ ጥርጣሬ ሌላው ፈተና መሆኑን ሁለቱም የትግራይ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተናግሯል። አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ቢኖር ከሁለት ዓመታት ከባድ ውጊያ በኋላ ወደ ሰላም ሲገባ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰላም አይመጣም። የሽግግር ወቅት ያስፈልጋል። የሽግግሩ ጊዜ ደግሞ አዝጋሚ ነው ሲሉ ሂደቱ ጊዜ እንደሚፈልግም ገልጸዋል። ሰላም ዘላቂ ምርጫቸው እንደሆነ ያመለከቱት ጀነራል ጻድቃን እና አቶ ጌታቸው ረዳ ሰላም ስትራቴጂካዊ ምርጫችን ነው ወይስ ጊዜ የምንገዛበት ታክቲክ ነው በማለት ጥያቄ ያነሱት አቶ ጌታቸው ይህ ጉዳይ ታክቲካል ነው ብለን ከተነሳን ለእኛም ሆነ ለጠላት ከሚያመጣው አደጋ በስተቀር ምንም ጥቅም ሊኖረው አይችልም ብለዋል።